हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड के बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ एक ऐसा टेक्निक लेके आया हूँ जो अगर आप फॉलो करें आप अपने लाइफ में तो जो कुछ भी आप चाहें अपने लाइफ में पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों एक ऐसा टेक्निक है जो बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे एम्प्लॉ यूज़ किए हैं और उनसे बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में पाए हुए हैं दोस्तों इस बुक का नाम है the Silva mind control method and इस बुक के लेखक हैं जो सिल्वा जो सिल्वा इस मेथड को यूज़ किए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा इस मेथड को यूज़ करने के लिए प्रेरित किया जिनको बहुत सारे फ़ायदा मिला दोस्तों इसमें सिंपल टेक्निक दिया गया है सिंपल मेथड दिया गया है इस बुक का टोटल मैं छह मेथड आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही सिंपल है लेकिन अगर इसको आप अपने लाइफ में उतारते हैं इसको आप यूज़ करते हैं तो आप जो चाहे अपने लाइफ में पा सकते हैं दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइफ में होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं अगर हम उसको फॉलो करें उसको हम यूज़ करें प्रॉपर यूज़ करें तो आप जो चाहें वो अपने लाइफ में आप पा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड होता क्या है दोस्तों सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड ये होता है कि आप अपने लाइफ में अपने आप को कंट्रोल कर सकें अपनी थिंकिंग की कंट्रोल कर सकें अपनी सोच को कंट्रोल कर सकें और अपने सबकॉन्सियस माइंड को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकें कि आपको क्या करना है क्या सोचना है आपको वो प्रॉपर आप कर सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे ब्रेन्स के डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसकी वेव्स होती हैं जब आप सो रहे होते हैं तो हमारे mind different kind of waves produce कर रहा होता है जब आप जग रहे होते हैं तो different kind of wave produce होते हैं जब आप किसी चीज़ को लेकर गहरी सोच में पड़े हैं तो आपका mind different kind of waves control I mean wave release करता है दोस्तों अगर वो आपके माइंड को कंट्रोल करना आपको आ गया अगर ये सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड आपको आ गया आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ गया तो दोस्तों बिलीव कीजिए आप जो भी चाहते हैं आप अपने लाइफ में वो पा सकते हैं तो आइए मेथड पे आते हैं मेथड नंबर वन मेडिटेट दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का सबसे पहला जो मेथड है वो मेडिटेशन है अगर आपको मेडिटेशन आता है अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है अगर कुछ भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको मेडिटेट करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों जैसे जानते हैं कि हमारा माइंड में हजारों थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं और हमारा माइंड अननेसेसरी चीज़ों से उलझा हुआ होता है उसको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है और कौन सा चीज़ों को वो सोच रहा है दोस्तों अपने दिमाग को सही डायरेक्शन देने के लिए सही सोच करने के लिए सही प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए उसको शांत करना ज़रूरी है उसको उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अगर आप सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो पहला मेथड ये है कि आपको रोज़ मेडिटेट करना पड़ेगा दोस्तों सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड में मेडिटेशन का एक तरीका बताया गया है और वो तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजिली आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और उसको उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं जिधर आपको अपने माइंड को ले जाना है मेडिटेशन करने के लिए आपको शांत अवस्था में बैठ जाना है नॉर्मल जैसे हम लोग मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं वैसे आपको बैठना है आपके हाथ सीधा करना है सीधे बैठना है आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपको अपने आंखें बंद करनी हैं और आंखें बंद करके अपने आप अपने आंखों को ऊपर की तरफ देखना है आपकी आंखें बंद रहेगा लेकिन आपकी विजन ऊपर की तरफ 20 डिग्रीज में रहेंगी और फिर आपको काउंट करना है 100 से लेके एक तक और आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जब भी आप काउंट करें आपकी एक काउंट से दूसरे काउंट पे दो सेकंड का गैप होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको हंड्रेड के बाद पहले हंड्रेड काउंट करना है फिर दो सेकंड वेट करना है फिर आपको 99 काउंट करना है फिर आपको दो सेकंड वेट करना है फिर आपको 98 काउंट करना है फिर आपको दो सेकंड वेट करना है फिर आपको 97 काउंट करना है ऐसे आपको काउंट करके एक तक आना है और ये आपको कंटिन्यूसली दस दिन करना है जब ऐसे आप करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे धीरे धीरे शांत होने लगेगा और फिर आप आपका दिमाग कंट्रोल कर पाएंगे जब आप 10 दिन ऐसे करेंगे तो आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा और जब भी आप ये काउंट कर लें तो फिर आप अपने आई ओपनिंग करने के लिए आपको पाँच तक काउंट करना है और वो पाँच तक काउंट में भी आप दो दो सेकंड के गैप दें जैसे five four three two one and फिर आप अपने आइज़ ओपन करें और आइज़ ओपन करने के बाद आप अपने आप को बोलें कि मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ मैं बेहतर हो रहा हूँ और ये सिल, सिल्वर टेक्निक मुझे और भी बेहतर कर रही है मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो मैं अपने लाइफ में पा सकता हूँ जब तक मैं नहीं चाहूँगा मेरा माइंड इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा दोस्तों बिलीव कीजिए जब ऐसा मेडिटेट आप करेंगे आप अपने आप में डिफरेंस पाएंगे आप खुद फील करेंगे कि कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं और 10 दिन आपको 100 से लेके 1 तक काउंट करना है 10 दिन के बाद आप फिर 50 से लेके वन तक काउंट कीजिए नेक्स्ट फाइव डेज फिर फाइव डेज आपको ट्वेंटी फाइव से लेके वन तक काउंट करना है फिर आपको टेन से लेके वन तक काउंट करना है और फिर आप महीने में थर्टी डेज बाद आपको ये पता चलेगा कि आप अपने माइंड को जब चाहें तब शांत कर सकते हैं उसको मेडिटेट कर सकते हैं तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ध्यान देना है कि जब भी आप मेडिटेट करें ये टेक्निक आप यूज़ करें इस टेक्निक यूज़ करने से आपको 100 परसेंट कंट्रोल अपने माइंड पे हो जाएगा और जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अपने माइंड को जैसे चाहें वैसे काम करा सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा जो माइंड होता है वो पूरा पावर हाउस होता है उसकी ताकत को आपको अंदाज़ा नहीं है और इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स उसके अंदाज़ा अभी तक नहीं लगा पाए हैं इसमें बहुत सारे रिसर्चेज अभी चल रही हैं कि हमारा माइंड कितना ताकतवर होता है आप इसको जैसे यूज़ करेंगे जैसे इसको आप अच्छा से यूज़ करेंगे उतना ही आपको ये बेनिफिट देने वाला है दोस्तों ये पावर हाउस को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देता है लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से यूज़ करना नहीं आता तो ये आपको बर्बाद भी कर देता है दोस्तों यही कारण है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो अमीर होते जाते हैं लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं और बहुत लोग गरीब होते जाते हैं और दिन प्रतिदिन और भी गरीब होते जाते हैं और वो पता नहीं उनके लाइफ में क्या होता है कि वो बहुत ही बदतर स्थिति में आ जाते हैं दोस्तों सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो लोग अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते method number two mirror of the mind दोस्तों जब भी भी आप आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो आपको वो पल याद करना है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम से उभर के बाहर आए थे उसको उस उस वक्त को आप यूज़ कीजिए उस वक्त को आप आप याद कीजिए सोचिए आपके लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम है लेकिन पिछले वाले किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया था और उसका सॉल्व किया था तो जो आपकी खुशी आपके दिमाग में आई थी वो पल को आप याद कीजिए और ये ऐसा हमेशा करते रहिए जब भी आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे आप और आपके अंदर वो खुशी आई थी उस पल को आप याद कीजिए और अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में मैं सॉल्व कर चुका हूँ और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम मेरी आएगी उसको मैं ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग है बहुत पावरफुल है अगर उसको हम प्रॉपर रास्ता देते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बताते हैं कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है बिलीव कीजिए दोस्तों वो सॉल्यूशन हमें देगा उसको सॉल्व करके देगा लेकिन इससे आपको हदास नहीं होना है अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहने के लिए आपको हमेशा उन चीज़ों को याद करना है जो आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व किए किए थे जब आप ऐसा याद करेंगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा आपको अपने माइंड का कॉन्फिडेंस आएगा और आपका माइंड आपको खुद बोलेगा कि मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे method number three three fingers technique दोस्तों लेखक बताते हैं कि हमारे लाइफ में एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं जो आप भूल जाते हैं लेखक बोलते हैं कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं या ऐसा चीज़ याद कर रहे हैं या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आप अपने अंगूठा और फर्स्ट और सेकंड फिंगर को एक साथ रखें और अपने आप को बोलें कि जब भी भी जब भी मैं किसी चीज़ को याद करना चाहता हूँ तो ये मैं तीन उंगुलियों को जोड़ूंगा और तीन उंगुलियों को मैं अगर जोड़ता हूँ तो जो भी मेरे लाइफ में उस समय जो हो रहा होता है उसको मैं याद रख सकता हूँ और ऐसा अपने आप को यकीन आप दिलाइए दोस्तों बिलीव कीजिए जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आदत बन जाएगी और जब भी आप तीन उंगलियों को जोड़ेंगे और आपके लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा होगा वो आपके दिमाग में ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा जो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे तो दोस्तों ऐसा आपको हमेशा याद दिलाना है कि दोस्तों ये एक दिन में होगा नहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हो सकता है आपको दो हफ्ते लगें चार हफ्ते लगें या महीने लगें बट आपको जैसे ये टेक्निक आपको डेवलप हो जाएगी जब भी आप कुछ याद रखना चाहते हैं जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो रही है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ आप पढ़ रहे हैं जो आप कभी भूलना नहीं चाहते हैं आप ये अपने तीनों उंगलियों को एक साथ जोड़िए और अपने आप को बोलिए कि ये मैं कभी नहीं भूलूंगा ये मैंने अपनी उंगलियों को जोड़ के रखा है और वो आपके दिमाग में ऐसे रिकॉर्ड हो जाएंगी कि आप किसी भी हालत में उसको भूलेंगे नहीं दोस्तों जब भी आपको वो याद करना होगा आप अगेन वो तीन फिंगर्स को जोड़ेंगे आपके आपको पटाख से याद आ जाएगा जो आपने याद किया था method number four the power of two दोस्तों ये दो पावर ऐसी होती हैं कि अगर आप अपने लाइफ में यूज करते हैं तो जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं ये ऐसा पावर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो किसी भी समस्या में हो आप उससे बाहर आ सकते हैं आप उसको उभर उभर कम कर सकते हैं आप स्ट्रांग हो सकते हैं आप किसी भी स्थिति में हो अपने आप को संभाल सकते हैं और वो दो चीज़ें हैं दोस्तों आपको अपने आप को रियलाइज दिलाना है आपको आपको अपने आप को बोलना है कि मैं बेहतर हूँ मैं बेहतर हो रहा हूँ मैं मैं इन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकता हूँ मैंने इन प्रॉब्लम को बाहर आ रहा हूँ मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों ये आपको रिपीट करना है एक तो आपको बोलना है कि जब आप बोलें तो आपके कान में ये बात सुनाई दें और सेकेंड चीज़ आपको ये फील करना है ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों वैसे रेगुलर रेगुलर डेज में भी अगर आप ये दो टेक्निक आप सुबह दोपहर में और शाम को आप यूज़ करते हैं आप अपने लाइफ में हमेशा आप ये दो चीज़ें याद करते हैं दो चीज़ें आप बोलते रहते हैं आप फील करते रहते हैं तो बिलीव कीजिए आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहेंगे हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी हों तो वो भी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे method number five mind control over sickness दोस्तों अगर आप सिक हैं अगर आप कुछ ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं कुछ भी बीमारी हो सकती है तो अगर आप उससे ओवरकम करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा जो पावर टूल्स है वो हमारा माइंड है दोस्तों दवाई के बाद हमारा जो माइंड है तभी भी कोई भी दवाई तभी भी काम करता है जब हम अपने आप को अपने माइंड को या हम अपने माइंड को वो चीज़ों को बोलते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो अगर आप ये टेक्निक आप अपने लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं आपको बस अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ मैं बेहतर हो रहा हूँ मैं कल से आज बेहतर हूँ मेरा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है मेरा शुगर कंट्रोल हो रहा है मैं बेहतर हो रहा हूँ जैसे आप अपने माइंड को ये बोलते हैं दोस्तों आपके सबकॉन्सियस माइंड को ये बात पता चलता है और वो आपकी इंटरनल जो मैकेनिज्म है आपकी बॉडी की उसको स्ट्रांग करने में लग जाता है वो मैसेज सारे सेल्स को देता है आपकी बॉडी की कि आप ठीक हो रहे हैं तो एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो सारे बॉडी को सारे सेल्स को सबको ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि आप ठीक हो रहे होते हैं और सारे सेल्स ठीक हो करते हैं दोस्तों ऐसा बहुत बार रिसर्च हुआ है बहुत बार डॉक्टर्स ने ऐसे सलाह दी है पेशेंट्स को कि वो पॉजिटिव रहें वो अपने आप को बोलें कि वो ठीक हो रहे हैं और ऐसे करने से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है तो दो, दोस्तों ये टेक्निक हम लोग सिकनेस पे भी यूज़ कर सकते हैं ये सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड जो है वो अगर आप यूज़ करें ये टेक्निक आप यूज़ करें तो आप पाएंगे कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं आप ठीक हो जाएंगे नॉर्मल बीमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे और भारी गंभीर बीमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों एक ऐसा रिसर्च किया गया है कि एक बार एक ही टाइप के जो पेशेंट्स है उनको दो ग्रुप में रखा गया दोनों को एक को तो मेडिसिन दी गई और दूसरे को नॉर्मल विटामिन की गोलियां दी गई दोनों को यकीन दिलाया गया कि आप ठीक हो रहे हैं और दोनों में से पता चला कि दोनों ठीक हो गए दोस्तों जब ये डॉक्टर से पूछा गया कि दूसरों को तो मेडिसिन दिया गया ये तो ठीक है कि मेडिसिन ने उन पर असर किया और वो ठीक हो गए बट जो दूसरा ग्रुप था उनमें तो आपने सिर्फ विटामिन की गोलियां दी वो कैसे ठीक हो गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि उनको दिमाग में ये पता था कि उनकी जो मेडिसिन है वो उनकी बीमारी के लिए है और वो अपने आप को हमेशा बोलते रहते थे कि मैं ठीक हो रहा हूँ मैं बेहतर हो रहा हूँ और उनका माइंड उनका जो माइंड का पावर है वो उनकी बॉडी की सारी बीमारियों को उनको हील कर दिया तो दोस्तों हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर हिलनेस पावर होती है उसको सिर्फ हमें जगाना है कुछ भी हमारे दिमाग में है तो उसको हमें मैसेज सिर्फ पहुंचाना है हमारे जो कुदरत ने बनाया है हमारी बॉडी को वो फुल कंप्लीट बनाया है कुछ भी बाहर की चीज़ें की ज़रूरत नहीं है इसको अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर ही डॉक्टर है हमारे अंदर हीलिंग पावर है बस उसको जगाना है आपको आपको ये एहसास दिलाना है आपको उसको मैसेज देना है कि आप ठीक हो रहे हैं आप बेहतर हो रहे हैं method number six dream control दोस्तों अगर आप सपने देखते हैं अगर आप चाहते हैं कि सपने को आप सही यूज कर सकें तो ये टेक्निक एक दिया गया है जो आप जरूर आजमाएं इस टेक्निक में बताया गया है कि जब भी आप सोएं आप पेपर पेन से लेके अपने पास सोएं अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप सोने से पहले अपने आप को बोलें कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ मेरे आज रात ये सपना आएगा जिसमें मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये आप तब बोलें जब आप सो सोने के एकदम कगार पे हों आप आधा स्लीपिंग मोड में हों और आधा आप मीन जागने की स्थिति में हों तब आप ये बोलेंगे तो आपके सबकॉन्सियस माइंड के पास ये मैसेज जाएगा और फिर वो उस पर काम करेगा और दोस्तों आप बिलीव कीजिए आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा और जब आपको वो सपना आए जब भी आप जगें आप उसको उस सपने को लिख लें जिससे आप समझ जाएं दोस्तों जब भी कुछ भी ऐसा आपका प्रॉब्लम्स का आंसर आपके सपने में आए तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें बिकॉज वो आपकी आत्मा होती है वो आपकी आत्मा आपको करेक्ट बताती है कि एग्जैक्टली exactly आप क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये छह टेक्निक आप जरूर यूज करेंगे अपने लाइफ में और सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से आप अपने लाइफ चेंज कर पाएंगे दोस्तों अगर इस बुक से कोई भी आपको फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट बुक में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए thank you Silva mind control एक जबरदस्त टेक्निक हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने की मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक वीडियो पहले बनाया था अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करके थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकें तब आप जो चाहें वो पा सकते हैं जो भी चाहें वो बन सकते हैं अब देखते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड क्या है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो चलिए आज शुरू करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में बताई हुई सभी टेक्निक्स को एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए मत देखना बल्कि इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके जरूर देखना क्योंकि ये टेक्निक आपके अंदर छुपी हुई हिडन एबिलिटी को बाहर निकालेगी पहले जान लेते हैं सिल्वर माइंड कंट्रोल की हिस्ट्री क्या है आखिर इस टेक्निक का नाम सिल्वर माइंड कंट्रोल ही क्यों पड़ा किसने किया इसका आविष्कार ईयर 1966 में टेक्सास के एक छोटे से शहर लारेडो में एक रेडियो रिपेयरमैन जिसका नाम था जोसे सिल्वा जी हाँ इन्होंने ही इस टेक्निक का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर इस टेक्निक का नाम सिल्वा माइंड कंट्रोल पड़ा सिल्वा को ह्यूमन माइंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था वो ह्यूमन ब्रेन की गुत्थी को समझने में काफी इंटरेस्टेड थे और वो हिप्नोसिस के बारे में भी काफी पैशनेट थे जोसे सिल्वा दिन में अपनी रेडियो रिपेयरिंग का काम करते थे और रात को वो Sigmund Freud Carl Jung Alfred Adler इन सबकी किताबों को पढ़ते थे बेसिकली वह एक इंजीनियर थे और वो एनर्जी के सिद्धांत को काफी अच्छे से समझते थे तो उन्होंने सोचा कि हमारे ब्रेन में भी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है सब कुछ एनर्जी तो ही है सब इसी से चलता है और फिर उन्होंने इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया और इनकी इस टेक्निक से उन्होंने पाया कि इस एक्सपेरिमेंट से माइंड के अल्फा लेवल में चेंजेस हो रहे हैं अब ये हमारे माइंड की अल्फा लेवल पोजीशन क्या है देखिए जब आप मेडिटेशन करते हैं मतलब आप ध्यान में होते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन के अंदर की जो सिचुएशन होती है या जो भी कुछ हो रहा होता है हमारे दिमाग में उसी पोजीशन को अल्फा लेवल पोजीशन कहते हैं तो इसी सिद्धांत से सिल्वा ने खोज निकाला कि कोई भी इंसान माइंड के इस अल्फा लेवल में कॉन्शियस होकर एक्सेस कर जाए और उसी समय वो जो चाहता है अपनी उस चाहत को अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दे यानी भेज दे उससे वह इंसान अपने जीवन में वो सभी चीजें अस्तित्व में ला सकता है जो चाहे वो पा सकता है इट इज सिंपल वह अपने शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है अपने सभी नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल सकता है वो अपने डिप्रेशन को अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है एंड बिलीव मी ये मेथड काम भी करता है विश्व के कई सारे जाने माने लोगों ने इस मेथड को अपनाया है और वो जो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया है अब वो चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो सामाजिक प्रॉब्लम हो या आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो इन सभी प्रॉब्लम्स पर आप जीत पा सकते हैं ऐसे दुनिया में बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जिन्होंने इस अल्फा माइंड कंट्रोल की टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने जीवन में वो सब कुछ पाया जो वो पाना चाहते थे वो सफल हुए तो चलिए उन सफल लोगों में से कुछ नाम आपको मैं गिना देता हूँ सिल्वा ने रिचर्ड बैच को यह टेक्निक सिखाई ये एक राइटर थे और इस टेक्निक को सीखने के बाद रिचर्ड बैच ने अपनी बुक जॉनथन लिविंगस्टोन को कंप्लीट किया और उनकी बुक छपते ही बेस्ट सेलिंग बुक बन गई थी रसल बैकी डेन ये एक बेसबॉल प्लेयर थे उन्होंने ईयर 1975 में सिल्वर ट्रेनिंग को अटेंड किया था और 1978 में वो वर्ल्ड के फेमस बेसबॉल प्लेयर बन गए उन्होंने बताया था सिल्वर माइंड कंट्रोल ने मुझे बेहतर कंसंट्रेशन और माइंड को कैसे कंट्रोल करना है डिप्रेशन से कैसे बचना है वो सब कुछ मुझे सिल्वा माइंड कंट्रोल ने सिखाया अब इसमें साइंटिस्टों ने भी इसकी पुष्टि की कि ये सिल्वा माइंड कंट्रोल काम करता है ऐसे ही दुनिया में इस मेथड को अप्लाई करने वाली लिस्ट काफी लंबी है इस मेथड को कई सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया जैसे Jack Canfield Burt Goldman doctor Wayne Dyer Shakti Gawain and she is author of creative visualization इन सब ने इस मेथड को यूज करके अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया अब देखते हैं सिल्वा मेथड वर्क कैसे करता है basically Silva mind control method के फाइव मेन पिलर हैं इसके आधार पर यह टेक्निक काम करती है जिसमें फर्स्ट है alpha level programming alpha level programming यह वो टेक्निक है जिसके जरिए आप कॉन्शियस रहकर अपने माइंड को सब कॉन्शियस माइंड में ले जाकर अपने मन की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं आप अपने विचलित मन को शांत कर सकते हैं अल्फा लेवल में आप अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकते हो ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग के अब ये शुरुआती तौर में अल्फा लेवल में जाना मुश्किल हो जाता है अगर आप जल्द से जल्द अल्फा लेवल में जा सकते हैं तो आप अपनी लाइफ बस यूं बदल सकते हैं आप हर काम में फोकस करने में मास्टर हो जाओगे और ऑफ कोर्स जब आपका फोकस अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपको हर काम में अच्छा रिजल्ट मिलता है सेकंड पिलर में आता है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग अब ये तो आप जानते ही होंगे हम पैदा होते हैं बड़े होते हैं हमारा समाज हमारा घर हमारे घर वाले वो सब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ भर देते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें नेगेटिव प्रोग्रामिंग कहलाई जाती हैं और इसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हम जो चाहते हैं वो कभी बन नहीं पाते क्योंकि हमें बताया जाता है ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है ये मुश्किल है वो मुश्किल है ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारे बस की नहीं है ये सब कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है और इसी तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए सिल्वर माइंड कंट्रोल मेथड आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से अपने माइंड के नेगेटिव प्रोग्राम को बदलकर उसे अपग्रेड करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ और तीसरा पिलर है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कई बार ऐसा होता है कि हमारा विजुअलाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है और हम कहते हैं कि भाई मैं तो चीजों को विजुअलाइज कर रहा था लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली तो ऐसे में आपके विजुअलाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है वो पूर्णतः काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपकी क्लियर विजुअलाइजेशन होनी चाहिए अगर आपकी विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर होगी तो मंजिल आपसे दूर नहीं होगी फोर्थ पिलर है डिजायर बिलीव एक्सपेक्टेंसी हम सब लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से करें तो इसके लिए सबसे पहले आपका आपके गोल के प्रति स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए और दूसरा आपके अंदर पावरफुल बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ ये मुझसे ही होगा और तीसरा जो बहुत खास है एक्सपेक्टेंसी आप जो भी कुछ काम करते हैं उस काम का रिजल्ट मिलने से पहले आपको ये बिलीव करना है उम्मीद करनी है उसकी एक्सपेक्टेशन करनी है कि हाँ ये मुझे पहले ही मिल चुका है और उसमें जीना शुरू करना है आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे आप वो बन ही गए हो जो आप चाहते थे and fifth pillar the Silva life Silva ने बहुत अच्छे से स्टडी किया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कई सारी वीडियोस में कि आपका डेली रूटीन बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी लाइफ में आपके गोल पर हालांकि सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज लगती है डेली रूटीन में आपको सुबह जल्दी उठना और उसके बाद मेडिटेशन करना विजुअलाइजेशन करना और शाम को सोने से पहले आपको मेडिटेशन और अल्फा लेवल एक्सरसाइज करनी है और हाँ जैसा कि आप जानते हो इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप अगर इस एक्सरसाइज को 15-15 मिनट में डिवाइड कर देंगे तो भी आपके केवल 45 मिनट खर्च होते हैं पूरे दिन के क्यों सिंपल है ना अब आपको सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के बारे में बेसिकली जानकारी तो हो गई है अब आप ये सोच रहे होंगे पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करें कैसे आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा आप अपना वॉलेट मोबाइल फोन या कोई ऐसी चीज कहीं रख देते हो और फिर भूल जाते हो और उसके बाद आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता कि वो चीज आपने कहाँ रखी है और आजकल तो लोगों की मेमोरी कुछ सेकंड्स में ही लॉस हो जाती है जैसे ऐसा होता है कि यार मैं कुछ करने वाला था अभी बस अभी अभी मुझे ध्यान आया था कुछ करने के लिए लेकिन क्या था वो भूल जाते हो क्यों है ना और ऐसे में हम कहते हैं कि लग रहा है मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है मुझे अब कुछ याद नहीं रहता मैं चीजों को भूलने लगा हूँ तो सिंपल इज दैट ऐसा कुछ नहीं होता आपकी कोई याददाश्त कमजोर नहीं होती लेकिन ये जो भी कुछ है आप इसमें सुधार कर सकते हैं अब इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है आपको अपने माइंड को अल्फा लेवल में लेकर जाना है यानी जैसे मान लीजिए आप कोई चीज भूल गए हो और अचानक से याद करनी है लेकिन वो याद नहीं आ रही है तो आपको वही एक्टिविटी करनी है जो आप जब कर रहे थे जब आपको याद था कि आपको क्या करना है यानी कि आप जानते थे कि मुझे ये करना है अभी करना है लेकिन आप भूल गए इसे ऐसे समझते हैं जैसे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ वॉशरूम जाते समय मुझे याद था कि मुझे अपनी नोटबुक अपने एक फ्रेंड को देनी है लेकिन उसके बाद मैं अपने रूम में आया और मैं टीवी देखने लगा फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मुझे कुछ काम करना था मुझे कुछ करना था लेकिन वो क्या था मैं भूल रहा हूँ वो चीज आपको याद नहीं आती तो आपको ये तो पता होगा कि वो कुछ ऐसा था जब मैं वॉशरूम गया था तब मुझे कुछ याद आया था मुझे कोई काम करना है तो आप वापस से वॉशरूम जाइए 90% परसेंट चांसेस है कि आपको उसी जगह पर वो चीज याद आ जाएगी क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहां पर अब भी मौजूद होंगी दूसरा तरीका है आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा समय पीछे जाइए जाइए एक घंटा पीछे आप क्या कर रहे थे उसको रिक्रिएट कीजिए इस टाइमिंग को बढ़ाते जाइए एक घंटा दो घंटा तीन घंटा एक दिन दो दिन इससे आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प हो जाएगी कि आपको बिलीव नहीं होगा एंड फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं यही वो टेक्निक है जिससे आप अपने पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं एनीवे anyway, वो मेथड थोड़ा सा टफ है याद रखना अपने माइंड से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है जो आ रहा है उसे आने दो उसे सहज रूप से स्वीकार करो क्योंकि असल बात तो यह है आपके साथ हुई हर एक घटना हर एक वो पल आपका दिमाग कभी भूलता ही नहीं है वो सब कुछ आपके दिमाग की मेमोरी में हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है बस आपको जरूरत है उस बंद कमरे में जाने की जहाँ सब कुछ स्टोर होता है हालांकि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड में कुछ और भी टेक्निक हैं, लेकिन वो मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं लगती उनमें मुझे कुछ कमियां नजर आती हैं हाँ बेसिकली हो सकता है वो कमियां सिर्फ मुझे ही नजर आती हूँ बट बिलीव मी वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर वीडियो का निचोड़ जो है सिल्वा माइंड कंट्रोल जो है आपको अपने दिमाग को बहुत शार्प करना है सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए विजुलाइजेशन कीजिए अपने आप पर भरोसा कीजिए कि आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो उसी में जीना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हो वैसा ही एक्ट कीजिए मेमोरी को तेज करने के लिए मेडिटेशन करते समय एक एक करके अपने पास्ट में जाइए क्रम वाइज जैसे आधे घंटे पहले मैं क्या कर रहा था मैं टीवी देख रहा था उससे पहले मैं चाय पी रहा था चाय में शुगर कम थी डैडी एक न्यूज सुन रहे थे उसकी कुछ बातें मेरे कानों में आ रही थी वो बातें क्या थी सोचिए उन बातों के बारे में दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए उन बातों को दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन बस ओवरऑल लास्ट वाली ये चीजें फॉलो करोगे तो आप शॉर्ट में ही सिल्वर माइंड कंट्रोल मेथड को समझ जाओगे और ये मेथड ये टेक्निक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है पर शर्त यह है वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए ना देखी हो और नॉलेज के लिए ना देखी हो बस आपको अप्लाई करना सीखना चाहिए अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है तो ये कर कर देखिए एक्सपीरियंस कीजिए अगर ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस टेक्निक में कोई सच्चाई नहीं है ये टेक्निक काम नहीं करती तो इस टेक्निक को फॉलो कर कर साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ एनी anyway, आज के लिए इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ चिल बाय